kleine Entlein von Alexander Weber geträumt. Es waren einmal vier große Enden und ein kleines. Und die liefen in einem Feld rum. Und dann kam Jäger. Und schossen aber sie trafen nicht. Da gingen sie weg, traurig. Und dann und dann ging das kleine Entlein spazieren. Und das aus lauter Kinder mit einem Korb. Und dann hinten an einer Kurve sah es die Jäger. Und dann rannte es schnell bei die vier großen Enden und erzählte alles. Und dann schlichen sie fort in ein Haus. Da war eine Oma, und eine Katze. Und das kleine Entlein, das legte sich einfach nicht hin. Und dann sagte eins von den großen Enden zu dem kleinen Entlein, leg dich hin. Und dann legte es sich laut hin. Und dann sagt es, tauch ich. Und dann sagte die Oma, das war bestimmt der Matze-Tatz. Und dann gingen sie schnell weg. Und dann waren sie wieder auf dem Feld. Und da kamen wieder die Jäger. Und das kleine Entlein sagt, ich habe ja die Fahnensteuerung. Dann steuerte es, steuerte es den Hund. Der, ein Jäger bückt sich und sagt zu dem Hund, hinten, da hinten sind die Enden. Und dann steuerte das kleine Entlein dass der Hund an seinem Gesicht kratzt. Und dann an seinem Herz. Und er war tot. Und dann schleuderte es den Jäger. Er ging runter und sagt, sei schön brav, Hündchen. Und dann steuerte es den Hund, dass er wieder an seinem Gesicht kratzt und dann an dem Herbst. Dann war er auch tot. Die Geschichte ist aus.